მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი პოსისტემატიკა შეეხება თერმოსტატიკულ სისტემების თერმოსტატიკულ მართვას. ეს მიმართულება ზოგადად პრინციპში უკვე თანამედროვე დაავადების სისტემებში ძალზედ არის განვითარებული. სულ გვაქვს კონკრეტულად რომ ჩამოვაყალიბოთ აი პირველი ნიმუშებიდან გამომავალი, ხო ყველაფერი მაგა ნიმუშებში ჩამოყალიბებული, მიმართულება იყო სამფერდა. პირველ თერმოსტატიკული ეკიცოდებული გამანაწილებელი, უბრალოდ შემრევი თერმოსტატიკული სამსლიანი კლაპანი, მეორე ვარიანტი ეს არის თერმოსტატიკული ეკიცოდებული მიქსი, ხომ უბრალოდ გამანაწილებელი პირველი, ანუ პირველი პორტი თავარი რომელიც არის, ამას მე ჩამოვაყალიბებ, მეორე არის გამანაწილებელი გამანაწილებელი თერმოსტატიკული კლაპანი და ეკიცოდებული უსლიანი თერმოსტატიკული კლაპანი. ეკიცოდებული ბოეპასი, რომელიც პრინციპში იგივენ არა იგივენ არა თავის ფუნქციონალს რასაც ჩვენც მოსადეგული კლაპენ მე. აა მათ შორის განსხვავება, რა თქმა უნდა, ზოგადად პრინციპში არსებობს, რა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველი არსებითი რაც არის, აი მუშაროვანი და რაც პოზიციონალური ეკონომიკის ყურადღება. რაც თითოეულად საერთო სისტემებზე არის დამოკიდებული, ეს არის თვითონ მიმართულება, აქ როგორც შედა ხოლო თვითონ ნიშნულზე საერთო შეატყობთ პოსტის პოსტის ოსიდადების პერიოდში ამ ეგეწოდებულ შეცდომას ხო თვითნებო შეცდომას, იმიტომ რომ პირდაპირ არის მეთითებაში, რაც არის რაც რაც სისტემა დაგმობილი ის რომ სისტემა ძირითადად პრინციპში ამ პრინციპზე რაც იქნება დაგმობილი სასრულა თერმოსტატიკულა პანზე ხო ერთადერთ ვარიანტში არ იმუშავებს. ოკეი, მე გამომდინარე ის რაც იქნება დაგმობილი დღევანდელი თემატიკა, კიდევ ერთხელ უნდა გამეორო თერმოსტატიკული შერევა, ეს თვითონ პრინციპში ის დანიშნულებას აა თვითონ დასახლებას არის უკვე განხორციელებული რასაც რაც ნიშნავს იმას რომ სისტემაში ტემპერატურული მართვა ხო გრადიენტ ტემპერატურული გრადიენტის მომზადების მართვა არის დამოკიდებული ზუსტად ამ პრინციპ პრინციპებზე თერმოსტატიკური მეთოდების მიმართულება უკვე მეხუთე თაობის ეკლაპებში ძალიან ძალზეც არის განვითარებული რაც ფოფილ მიმართულებას იძლევა ცითა რაც სრულს გამარტა მეორე მიმართულება გვაქვს გამანაწილებელი შემრები, ხო, კვანძები, რაც მიუთითებს პირაპირ იმას, რომ პრინციპში აი ორ პრინციპზე კიდევ ის დაკნობილი პროფილური მიმართულება არის. 20-იანი კაპები არსებობს, 20-იანი მიმართულებაც არის უკვე აღნიშნული, მაგრამ მიმართულება პრინციპულად არის ზოგადად ერთი. თერმოსტატიკული შერევა, ტემპერატურული განაწილება, ანუ ტემპერატურული გრადიენტის ეგრეთ წოდებული ნაპოლის მომზადება, ან განაწილება ნაკადების. პოსტის э, საბოლოო ჟამს პრინციპში მე იმას გაჩვენებ, რაც არის აი თვითნიმურად უკვე, ასე ვთქვათ, э, э, სპეციალურად მონიშნული თვითონაც თუ შეატყობთ ამას ძალზე კარგი იქნება, სადაც არის მითითებული უკვე უშუალოდ ძალიან ხშირი შესო მან, რის შედეგადაც პრინციპში ეს მიმართულება არ ემუშავება. ეხლა ვიყო ჩვენ პრინციპში და ზოგადად გამართოთ დრასტიშთავს ეს თერმოსტატიკული თვითონ ტერმინოლოგია რა თქმა უნდა სტატიკა თერმო არის ტემპერატურული სტატიკა მიმართება ის არის სხვა არის ტემპერატურული მომზადება ან განაწილება ნაკადების ჩვენს ჩარების გარეშე ეს ხორციელდება მექანიკური სარსებობს ეს მექანიკური პრინციპში პრინციპის არის დამოკიდებული და თვითონ ზოგადად პრინციპში ეს სტატიკა არის დამოკიდებული კი ავტომატიკას ხო ავტომატიურად ხდება ამ პროცესების წარმართა ჩვენი ჩარების გარეშე მითითება ტემპერატურის მითითება ერთადერთი ჩვენ ხორცელოთ იმას სალს შედება ხო პირდაპირ პროპორციულად განაწილების შემთხვევაში თუ შედება აი ამ პირველ ვარიანში თერმოსტატიკულ განაწილებაში ნაკადების თუ შედება გავანაწილოთ ისე პირდაპირ პროპორციულად რაც არის საჭირო არსებითად სისტემის დაშესაბამისად ხორცელოთ ჩვენ ზოგადად მითითებას ვაზრებთ ეგრეთ წოდებულ თერმოსტატიკულ თავაკიდან ხო აი თერმოსტატიკული თავაკი ზოგადად ეს ეს პრინციპი უნდა გამიხიროთ და ამაზე არის დაკმაყოფილი და ესეც უნდა ვიცოდეთ აი თერმოსტატიკული კლაპანი სამაგეა ის ზუსტად აი ასეც დეტალს წარმოადგენს ხო აი დატანელი გრადაცია ეწოდებული ტემპერატურის ნიშნულები 20 და ეს უცინა როცა არის საწყის ეტაპი, საერთოდ პირდაპირ მიმართ მიმიწება იმის, რომ არსებული არსებული თერმოსტატიკული თავაკის გამოყენება შეგვიძლია იატაკის გათბობის კონტურებში. იატაკის გათბობა იწყება 20 გრადუსიდან და დატანებული 60 გრადუსამდე საერთოდ ზოგადად პრინციპში იატაკის გათბობას მიღებული არის 50 გრადუსი. 50 გრადუსზე ნიშნულზე თავდება ზუსტად ეს გრადაცია ტემპერატურის. ანუ არსებული თერმოსტატიკული თავაკი, როცა ჩვენ ხელში გვაქვს 20-დან ტემპერატურა 20-დან 50-მდე ზოგადად არის მიწება იმის უკვე პირდაპირ მე პირდაპირ ინიციატივა მისულ ეს უნდა გამოიყენოთ ასემბული თავი ატაკის დათვის შემთხვევაში ანუ ჩვენ შემთხვევაში ზოგადად უნდა გამიხილოთ ეს არის ეგეთ წოდებული ტრუკა ხო ტრუკა სადაც არის სითხე სითხის მითების შემთხვევაში ახორციელებს ფიქსირებას ტემპერატურის ზღვას რაც მივთითებთ ჩვენ არსებულ ნიშნულზე 50-მდე ხო 40 45 ეს არის დელტას დამოკიდებული რაც გვექნება შესაბამისად ნარანარეთას გვექნება სისტემა აწყობილი იმის დამიხედვით ტემპერატურის გამდენს მეუთითებთ ტემპერატურის ფიქსირების შემთხვევაში არსებული თერმოსტატიკული კლაპანი არსებული თერმოსტატიკული თავაკი უბრალოდ თერმოსტატიკულ კლაპანს ამასაც გავშვენებთ მე თერმოსტატიკულ კლაპანს აწყობა ეგრეთ წოდებული ბუშტოქს და გვაძლევს იმის საშუალებას უზუსტად განახორციელოთ პირველ შემთხვევაში თუ იქნება ეს განაწილება პოპულაციურად რომ მოთხოვნილების შესაბამის უსტანთან თავაგის შემთხვევაში გავანაწილოთ ნაკადები A პორტზე B პორტზე ანუ ნიშნავს ეს რომ არსებულ თერმოსტატიკულ შემრევ შემრევო, აი ეს პირველი ნიშნული არის ზუსტად ის ვარიანტი, რომ ვა პირველ შემთხვევაში თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი, სადაც ხორციელდება ანუ ერთი ნაკადის შესვლა და განაწილება პირდაპირ პროპორციულად, ანუ A B-ზე, ანუ შესვლა A B, ისრებით მიიწება ზოგადად არის თერმოსტატიკული კლაპანის დატანებული ანისები, ან მიიწება A B, A B, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შესვლა გვაქვს ორი ნაკადის, განაწილება პირდაპირ პროპორციულად A B-ს. მოთხოვნილების შესაბამისად э, კონკრეტულ სისტემას, კონკრეტულ სისტემას შეიძლება. მეორე შემთხვევაში ეს არის შენ э, ეგეთობული მიქსი, შემრევე თერმოსტატიკული კლაპანი, სადაც ხორციელდება პირიქით, ხო, ორი ნაკადის შესვლა. აი ამ შემთხვევაში თუ დაგვიდები პრინციპში, აი ზუსტად ამ შემთხვევაში არის э, შესტომა თუ პირდაპირ ასე ვთქვათ პრინციპში სპეციალურად მონიშნული მაქს და თუ დააკვირდებით ამას და მიხვდებით ძალიან კარგი იქნება საბოლოო პოსტის საბოლოო ეტაპზე ამასაც პრინციპში წავშლით და თქვენ თქვენ თონა წავიქვათ თუ რაზე არის დამოკიდებული თემოსტატიკული მიმართულება და რის გარშე არ იმუშავებს. შეიძლება ხდება, იმიტომაც ქვია, ხო, თემოსტატიკული შემრევე კლაპანი რო ნაკადები, ანუ A, B შედის ორი ნაკადი და ხდება მიქსირება, ანუ შეზავება და ორი ნაკადის გამოსვლა, ანუ შესვლა ორი პორტიდან, თავარმოუზავებელი პორტი რომელიც ხოლმე უნდა იყოს მიმართებული არსებითად გათბობის სისტემისგან, ამასაც უკვე საუბაროდ გავიხილავთ და აი მიმუშავებზე ამას მიხილავთ, არის მიმართებული ყოველთვის სისტემისგან. სისტემა თერმოსტატიკული კლაპანის ცენტრალურ პოზზე არის დამოკიდებული. ამ პოზზე არის საწყობილი შესაბამისად სისტემები. ამის გარდა შეაფერხება გახორცება, მით უმეტეს არს ტემპერატურის მომზადება, არის განაწილება ნაკადების. ორსულიანი შესაბამისად э, კლაპანის შემთხვევაში იგივე პრინციპი ხორციელება რადგანაც არქას მიმართულება ერთია იგივეა არ გიგონოთ ის ორსულიანი კლაპანი თუ გვაქვს თერმოსტატიკული ამის შემოტრიალება შეგვიძლია ისევე როგორც სამსულიანი э, კლაპანის შემოტრიალება ხო სისტემურად მე გქონია ამ შემთხვევაში და დისკუსია იმისო რომ მე არ მოწოს ამ ზამოთაჟობა ისე როგორც არის ამას ამიტომ მე ამას შემოვატრიალებს დაუშვებელი ამიტომ ცენტრალური პორტი ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული ნასოსისკენ სისტემისკენ სხვანაირად სისტემა არ იმუშავებს იმიტომ რომ პორტი რომელიც იქნება მიმართული ნასოსისკენ ეს პორტი არასოდეს არ უნდა იკეთებოდეს ოსიან შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა პრინციპში პრობლემა არა მაგრამ ამასობაში აი ეგრეთ წოდებული სილო ანუ ყველა თერმოსტატიკურ მიმართულებას თავაგებს ეგრეთ წოდებულს რომ სადაც იმუშავებს э, თოკი აი ახლა უნდა გამიხილოთ პრინციპში და გაჩვენოთ მე ეს მიმართულება აი ურსულიანის შემთხვევაში ესეც გამიხილოთ ჩვენ ურსულიანე э, კლაპანი როგორ იმუში ამისი პრინციპში და თუ გამიხილოთ აი ყოველს არის მიმართულება ხო აღნიშნული თვითონ მოკე ხახმოლათა საერთოდ მიმართება ამიტომ ისის და მიხედვით პრინციპში აი ეს ნიშნული და დატანებული ყველა არის ამიტომ ეს აუცილებელი მოთხოვნილებაა ყოველს უნდა იყოს შემავალი გამომავალი ის არის არის დათანებული რადგანაც აი რო და თუ დაუკვირდებით ხო შეგვით პრინციპში თვითონ არეალში აგეწოდებული ტებში ხო თარიღა ხო ამას კიდევ უძახიან ტებში აგეწოდებული აი თუ ხედავთ ხო ტებში აი ამ ტებზე წყლის ნაკადი უნდა აწებოდეს სხვა ამით უმეტეს იმისა თუ ეს არ მოხორცილება დაუშვათ პრინციპში და მოთხოვნილების შესაბამისად ისრის შემთხვევაში ხო მიმართულება შეუცვლი და შემოვატრიალებთ ეს მუშაობის პერიოდში როცა უკვე ტემპერატურის ახმა მოხდება და თერმოსტატიკული თავაკი ეგეთწოდებული თერმოსტატიკული თავადი რომლის ხო აი აი ესეთი ხედავთ ხო აი აი ესეთი ნიშნულით იქნება პრინციპში და ასე ხორციელდება ყოველთვის აი ზემოდან უკეთდება და ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში არსებული კობლიდან კოლბიდან ტემპერატურის მიწიწები თერმოსტატიკული კლაპანი იწევს თავაკი იწევს ფუნქციონალს დააწება ეგეთწოდებულ შტოქს მეტი არაფერი ახორციელდება ამ პრინციპზე არის დამოკიდებული მაგრამ თუ გვქნება არასწორად დამონტაჟებული პრინციპიალურად ხო აი მისი მუშაობის შემთხვევაში როცა დაიწყეს თერმოსტატიკული თავაკი ფუნქციონალს დაწოლას და ნაკადი არ გვექნება სწორი განხორციელებული მიიღოთ ეგრეთ წოდებულ ხმელს ხმოვნება ზუსტად აღიქმება ისეც ისეთი ასე თქვა დეცებილების ხო დეცებილები არის ის სიმძლავრე რას ხმოვანობა უბრალოდ მე წერში ექნება აუტანელი და მეტუმე სისტემის სისტემაზე ეს ყოველს არის ინერციული და მეტუმე ეს სისტემონა რადიატორების შემთხვევაში არის გადამცემი და ეს ხმა ხმოვანობა წარმოუდგენელი გახდება ამიტომ თერმოსტატიკულ კლაპანს ყოველს მიმართულება უნდა იყოს შენარჩუნებული მიმართულება ერთია თერმოსტატიკა სხვანაირად არ იცვლება, შესვლა მოხუციელდა სიმხრიდან სადაც დატანებული და მიმართულება იმყოფს, უნდა იყოს ერთი და იგივე. მიმართულება არ იცვლება, თერმოსტატიკა მხოლოდ ამ პრინციპებზე არის დამოკიდებული. ეს რა შეიძლება ორსვენი კომპანიის შემთხვევაში? აი ეს ორსვენი კომპანიის შემთხვევაში ზოგადად პრინციპში როგორ გაჩვენო და ზუსტად ეს ვარიანტი არის დატანებული, ხო? აი ეს შემოვატეროთ, ეს ფუნქციონალ უკვე ირღვევა. ამიტომ ის შესაბამისად ამას მოხუციელებს და ამონტაჟებს აი აქ, ხოლო შესაბამისად აი ეს მესამე პორტი არის ბალანსირებადი. ბალანსირებადი ქვია ზუსტად იმ პრინციპს, რაც არის დამოკიდებული სამშვენიერ კლაპანზე. ზუსტად ეს პრინციპი შეგვიძლია შეგავხოცეროთ ეგრეთ წოდებულ ბოიპაზე, ბალანსირების ბალანსირებადი მეტელის მეშვეობით, რადგანაც ჩვენ გადავანაწილებთ ტემპერატურის ნაკაც ეგრეთ წოდებულ ნაპოლს სისტემის მოთხოვნილების შესაბამისად, დააბალანსირებს ნაკაც შეზავების ნაკაც იქნება განაწილება იქნება თუ შეზავების ნაკაც. ამ შემთხვევაში ისეთი ხარჯით რაც შეიძლება სისტემას ეს იქნება ფიქსირებადი ნიშნული. ეს პრინციპიალური ერთადერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საუსმენო კომპანიის შემთხვევაში, საუსმენო კომპანიის შემთხვევაში ერთი ტემპერატურის ნიშნულის ფიქსირებადი ტემპერატურის ნიშნულის დატანების შემთხვევაში ყველაფერს ახორციელებს ავტომატურად. ესაა პრინციპალური განსხვავება მეტი არაფერი. ეხლა ვიყო და განვიხილოთ სიტუაციები. ეხლა თერმოსტატიკული მართვა ზოგადად პრინციპში დაბა სამსუნის უნდა გაჩვენოთ ამასობაში გამიხიროთ ახლა ეს სიტუაციები და მე როგორ ჩამოვაყალიბოთ საშეგვიძლია და სად უნდა გამოვიყენოთ ზოგადად ჩვენ ეს სამსუნიანე აი ხელთა მაგთნე ეგეწოდებული გამანაწილებელი ხო ამას ხედავთ ხო პრინციპში ამაში ვერც შევსებით მეგობრებო იმიტომ რომ არის დატანებული ისრებით აი ხედავთ ხო ერთი შესვლა თავარი პორტი არის აი არსებითად ამარსებულ კონკრეტულ მაგალითზე არის აი აქეთ ამხრიდან არის შესვლა და გამოსვლა პორტების შესაბამისად ეგეწოდებული ბოიპასი პირდაპირ მიმართულება როცა არის მთლიანად გახსნილი თერმოსტატიკული კლაპანი, არის მუშაობს ცენტრალური პორტი. როცა უკეთდება ტემპერატურის მოხსნა, ფიქსირებადი, ხო, თავი, აქაც მონტაჟდება იგივენაირად, რეზბა ერთად იგივე გვაქვს, ეგეც უდებული 24-იანი რეზბა, ყველა ზატანებული ტემპერატურის ნიშნული, ხო, ეს იქნება 50 დავუშვათ, ხო, კონკრეტულ შემთხვევაში გვჭირდება 50 გრადუსი ფიქსირება ტემპერატურის, მოხდება 50 გრადუსი ტემპერატურის ფიქსირება, იკეთება მთავარი პორტი და იქცევა ეგრეთ წოდებული ბოეპაზე პორტი. ანუ ხდება განაწილება ნაკადების, არსებითად პროპორციულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ საერთოდ პრინციპში არსებული კლაპანის გამოყენება სისტემურად. სად უნდა გამოვიყენოთ და რა შემთხვევაში ამასაც აი ვარიანტებზე უკვე პრინციპში განხილული მაქვს და დატანებული და ამასაც განვიხილოთ, მაგრამ ეს ძალიან არსებითი დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ განანაწილებელი კლაპანის გამოყენება ფუნქციონალში არის ის რაზეც არის დამოკიდებული სისტემის წარმართვა ჯანსა სხვანაირად არ გახორციელდება იმიტომ რომ მიმართულება თუ არ შევინარჩუნეთ მოთხოვნილების შესაბამისად პორტი რომელიც მუშაობს ეს არის მთავარი შენსვლი პორტი და მამოძრავებელი პორტი არის ის რაც არის არის ყოველთვის გახსნილი მთავარი მამოძრავებელი პორტი შენსვლი პორტი არის ყოველთვის ღია ეს უნდა იყოს ყოველთვის სისტემისგან მიმავალი ხო სისტემისგან მომიჯნავე სადაც იქნება უკვე ნასუსი მომუშავე ნასუსი ჩაკეტილ პორტზე არ მომუშავებს ყოველთვის არის გახსნილი პორტი შესაბამისად პროპორციულად იქნება ან ერთი პორტი ან მეორე მაგრამ ნასუსი ჩაკეტილ პორტზე არასოდეს არ მომუშავებს ვინაიდან თავი შესველი პორტი არის ყოველთვის ღია. აი ეს არის გამანაწილებელი. ეჯერ კიდევ ამოსულეთ ხო დატანებული. ერთი შესვლა, ორი გამოსვლა. პროპორციულად მოთხოვნილებს შესაბამისად. პირველი, მეორე, A, B, ან იქნება ან ის ისრები ასე დატანებული, ან იქნება A, B, A, B. ანუ შესვლა ერთი პორტი თავარის ორი ნაკადის გაყოფა ორ ნაკადად. უბრალოდ ფიზიკა არაფერი არ იცნობა, იმართულება არის ჯანსაღი და ამით უმეტეს э, ჩამოყალიბებული შეგვიძლია სხვადასხვა შორის არის ეგრეთ წოდებული ქართული თავაკი მოყვება და სისტემის დაბალანსირებამდე შეგვიძლია ჩვენ პრინციპში არის ნიშნული დავიჭიროთ ისე, ხო, რომ ახლა სისტემა სამომგვარო მუშა რეჟიმზე დავაფიქსიროთ ნაკადები ისე, რომ იქნება პირდაპირ პროპორციულად გახსნენ ამ პრინციპში მთავარი მომზადებელი პორტი, რაც იმ სამომ ტემპერატურის ფიქსირება მოხდება თერმოსტატიკული თავაკის გარეშე და გავახორციელოთ ისე, რომ ბოეპასოს მივეწოდოთ დაუშვათ 10%. ეს იმ შემთხვევაში ამას გაჩვენოთ მე სამომ შეგვიძლია არსებული პრინციპის გამოყენება. ეს არის კიდევ ერთი დარაჯი. მე მეორებ სამსვიანი თერმოსტატიკული გამა მონაწილებელი კლაპანი. ეს არის სამსვლიანი, ეს არის ორსვლიანი თერმოსტატიკული კლაპანი, ეს უკვე პრინციპში აქ უკვე ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმ რადგანაც არის ორსვლიანი კლაპანი, განაწილება არაფერი არ ხორცდება, ერთადერთი ტემპერატურის ნიშნული ნიშნულის ფიქსირების შემთხვევაში, უბრალოდ შტოკი, ხო, ეგრეთ წოდებული შტოკი, შტოკი. მე უბრალოდ კატულატორი ხმარობ, ტერმინოლოგიას თავი დავანებოთ, არის უბრალოდ უბრალოდ ვინტერი. თერმოსტატიკული ეგრეთწოდებული თავაკი არის დეტალი, რომელიც ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში არ გამოიწება, ხო, ტემპერატურის ტემპერატურას ხსნის ეგრეთწოდებული კოლბიდან, აწება ეგრეთწოდებულ შტოქს კეტავს, უბრალოდ ვინტილი, ვინტილი, რომელიც მუშაობს ჩვენს გარეშე. ესე ასე პრინციპში პრინციპში გლეხურად რომ აღვსნათ, თერმოსტატიკული თავაკი წარმოადგენს იმ დეტალს, რომელიც ჩვენს გარეშე ახორციელებს იმას, რასაც ჩვენ შეიძლება მოუდგეთ ის რომ ხელით უნდა დაგვეწიალებინა, დაგვეფიქსირებინა, ან გაგვიხსნა, ან მოგეკეთა ამიტომ ეს შესაბამისად პრინციპში არსებული თერმოსტატიკური თავაკი ახორციელებს ამ პრინციპს ტემპერატურის მოხსის ფიქსირების შემთხვევაში აწובה შტოქს ფიქსირებულ ტემპერატურას მიქსირება იქნება თუ უბრალოდ განაწილება ნაკადების ახორციელებს ჩვენს გარეშე ჩვენი მოგონება ეს ოსურიანი თერმოსტატიკული კლაპანი ხო განაწილების და შერების გარშე არის ოსლიანი მითუმეტეს პირაპირ ხორციელება გასულა პირაპირ პროპორციულად დაწოლა ნაკადების შემცირება ამასობაში ყველას აგეგეწოდებული კავესი არ გავიწყდება ხო კავესი არის გამტარიანობა თერმოსადგური კამპანიის შემთხვევაში ეს არის აუცილებელი რადგანაც წინაღობის შემთხვევაში წინაღობა იწყება ყოველს არის პროპორციული სისტემის დაშესაბამისად რადგან ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში ხო არსებული თერმოსადგური თავად თავად კერძო ყოველს იწყება წინაღობა წინაღობა ფია ემას როცა ეწობა ხო აი ეს პირდაპირ გამტარენობა როცა არის თემად გახსენი არის ნიშნული აუშავთ არსებული დენოზახუთიანის დენოზახუთიანის შემთხვევაში აქვს 3.2 კუბის საათში გამტარენობის უნარიანობა ხოლო როცა იწખებს უკვე ეს მუშაობას ეს უკვე ბუშტოს როცა აწובה რა თქმა უნდა წინაღობა უკვე იზრდება და წინაღობის შემთხვევაში ზუსტად ის ნიშნული ნაკონის გათვალისწინებული რაც ჭირდება კონკრეტულ სისტემას ეს აუცილებელი ფაქტორია არის ეს ოსლენ კომპანიის შემთხვევაში. ახლა გავს კიდე ეს რაც ითქვა, ხო, გამანაწილებელი ჩვენ უკვე ვიხილეთ, ეს არის ეგეც წოდებული მიქსი, ეგეც წოდებული თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი. ვაკვირდებით ხო? ნე, მიქსი იმიტომ ქვია, რომ წყელი ნაკადი შემოვიდა იაკეთა პორტი და აქცენტაული პორტის პრინციპში ცენტრალური პორტები არის უკვე ორი, ორი, რან ევინაი და ერთი შემოვიდა ეს სხვადასხვა არსებული თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი გამოიყენება ძირითადად ცხელი წყლის მომზადების შემთხვევაში. არსებობს აი იგივენაირი ეს საუცილებელია და უნდა გავიხილოთ იმიტომ არსებობს იგივენაირი იმიტომ რომ ეს შენი არა მე თუ შემიკითხები და ჩვენ არეალში ყოველ სპეციფიკში ვიყენებთ ერთ წილს თერმოსტატიკულ დეტალიზაციას თერმოსტატიკული არსებით მოდელებში არის ხო, ეს რაც მიჭერავს კონკრეტული მოდელი არის გამანაწილებელი, იგივენაირი პრინციპში ხოლო სხვაობა იქნება ის, რომ გრადაცია იქნება დატანებული სხვა, ის იქნება პრინციპში უკვე შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი, სამსვიანი კლაპანი. ის რომელიც გამოიყენება გათბობის სისტემაში. არსებობს კიდე მიმართულება არის ზოგადად, აი არსებულ გამანაწილებელ თერმოსტატიკულ კლაპანზე არის ფიქსირებადი, რა სქია ფიქსირებადი პორტი, რომელიც არის მთლიანად დაკეტილი, მთლიანად ღია, უფრო სწორად, თავარმომძავებელი აეროპორტი და დამატებითი პორტი, ეგრეთ წოდებული ბუეპასე, რომელიც იღება, იღება შესაბამისად მოთხოვნელების შესაბამისად, ანუ მთლიანად ხდება გახოცება, არის ან ერთ მდგომარეობა შულს არის მთლიანად დაკეტილი. ეგეც უწოდებული შტოკი უკვე იღებს ნიშნულს თერმოსტატიკული თავაკი იწყებს მუშაობას და იხსნება დამატებითი პორტი, თავარი მომამზადებელი პორტი იკეთება, ხო? საძუნო გამოვიყენოთ ამას უკვე რა თქმა უნდა მე გაშვენებთ. ეს ხდება ამის ფიქსირება. არის პროფილური მიმართულება, ხო, ამ ვექტორის თერმოსტატიკულ მიმართულებაში, რომელსაც პრინციპში აი ეს ეგეც უწოდებული ბოება სიმთლიანად არიკეტება. ეს ის გამოყენებადი არის სისტემურად, რადგანაც ყოველთვის უნდა ხორციელდებოდეს უმეტეს შემთხვევაში მოთხოვნების შესაბამისად მით უმეტეს დაუშვათ ბუფერის გამოყენების შემთხვევაში ეგაფობის სისტემებში 10%-იანი ნაკადი ეგეწოდებულ ბოეპასზე ყოველთვის უნდა ქონდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში ახალ გეკნება ნაკადების გადაადგილება ეგეწოდებული საფქვაბი ზონიდან რაც გამოიწვევს იმას რომ სისტემაში გვექნება ეგეწოდებული ზასტოი ზასტოი ქვია ანუ გაჩერება სისტემის ნაკადების გადაადგილება აღარ განხორციელდება ნაკადების გადაადგილება აღარ განხორციელდება სისტემაში ეგეწოდებული ტემპერატურის მოზრდების გრადიენტი აღარ გვექნება სისტემა უბრალოდ სიტყვებით რომ ვთქვათ გეხურათ არის საშუალებს. ესეც არსებითად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ პრინციპულად აი რომ თქვენ შევადაროთ და მაგალითის э, э, მაგალითის ხრივ აი შემოვაყალიბოთ, აი ეს э, მიქსირება ხდება ხო? აი ცხელინაკადი შემოვიდა ეგეც წოდებული მარცხენა პორტიდან, მარჯვენა პორტიდან ცხელინაკადი და მიქსირება ხდება, აი გამოდის უკვე შეზავებული ნაკადები ცივი, ცხელი უფოსორად ცივი, გამოდის უკვე შეზავებული ნაკადი, მიქსირება უკვე ცენტრალური უფოსორად გამოსული პორტიდან. ცენტრალური პორტები ამ შემთხვევაში საუცილებელია ხო? აი მიქსირება მიქს თერმოსტატიკული კაბლების შემთხვევაში ცხელიწყლის მომზადების შემთხვევაში ორი ეპოტი ცენტრალურია არის სამასობაში ცხელი ცივის თუ არ შევიდა ცხელი ნაკადი არ შევიდა ცივი ნაკადი გაზარება არ გახორციელდება და არ გამოგია მიქსირება ხო ამიტომ ეს არსებითია ეს კლაპანი ეს მაგალითი შემთხვევაში უნდა გაჩვენოთ პრინციპში დანარჩენები არის არსებულ პოზზე არის უბრალოდ მაგალითი მოყოლებული ცხელიწყლის მომზადებაზე ეს სისტემებში გათვლის სისტემაში გამოყენებაში ფუნქციონალში არ არის არსო თუ იხილავთ არსებულ კლაპანებს გათვლის სისტემაში გამოყენების არეალში, ჩათვალეთ რომ პრინციპში არსებული კლაპანის გამოყენება არ გამორიცხულია, ეს არის უბრალოდ ცხენისკის მომზადების კონში მიღებული ჰიდრავლიკულ სისტემებში, მით უმეტეს იმიტომ რომ ცხელი ცივი გაზავებული მით უმეტეს დაუშვათ სანატურალურად მოთხოვნილების სანიტარულ ნორმების გათვალის გათვალისწინების შესაბამისად დაუშვათ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, ხო, ისეთს სახელმწიფო ასე ვთქვათ პრინციპში დაწესებულებებში სადაც არის აუცილებელი მოთხოვნილება ფიქსირება და ტემპერატურის საბავშვობაში ახლა ბავშვი მივა გააღებს წყალს იმან არის ის სივრცხლის შესაძლებლობა ამიტომ უნდა გამოვიდეს უკვე მიქსირებული ის გამზადებული წყალი დაშობული სადაც არის 36-37 გრადუსამდე აი ზუსტად არსებული თერმოსტატიკული კლაპანი ახორციელებს ასობულ პრინციპს ეს შილარების შემთხვევაში ეხლა მოდით და გამიხილოთ ჩვენ ზოგადად ისე ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ თერმოსადგურე მიმართულება რა წარმოადგენს რა არის ხო პრინციპები არ გვიწყდება კიდევ ჯერ უნდა გამეორდე ეს არის პრინციპში მე ვიტყოდი ასე რომ დამოკიდებული არის ორ პრინციპზე ხო ეს არის განაწილება შერევა ამ პრინციპებზე უკეთ აღბრი პროპორციულად არის დამოკიდებული პროფილური მიმართულება ხო დაუშვათ აი შემრევის სიტუაციაში არის 4 წლიანი ოთხსვიანი ბალანსირებადი ეგრეთ წოდებული თავაკი კლაპანით, რომელსაც უკვე სხვადასხვა მიმართულებით გამოვიყენებთ, ხო? იქ ოთხსვიანი, ორნაკადიანი, ორკონტურიანი სისტემის შემთხვევაში გამოვიყენებთ ოთხსვიან კლაპანს. შერევის შემთხვევაში ეს შერევი კვანტის შემთხვევაში განაწილების შემთხვევაში მით უმეტესაც გაჩვენეთ მე ეს არის ფიქსირებადი ეგზოტებული თავაკი ბუეპას სადაც იხსნება ხო მოთხოვნილების შესაბამისად ანუ პიენ თავარი მამოძრავებელი პორტი არის ღია ტემპერატურა აღიქვა ეგზოტებული თერმოსტატიკულ თავაკმა ტემპერატურის მოსა გახორციელა გაიხსნა ბუეპაზე ბუეპას ზანაკადები ანუ იკეტება პორტი ბ იხსნება პორტი ა ახლა სხვანაირად პირდაპირ პროპორციული ნეტარეთ პრინციპში მიმართულება ის არის რომ ამ ვექტორში სამ ტემპერატურის მოზრდების გრადიენტი არის მივა იმ სტადიონზე სადაც განხორციელდება აღნიშნული ტემპერატურის ხო რაც იქნება თერმოსტატიკულ თავაზე დატანებული იმ ნიშნულის მიღწევამდე იქნება მიმართებული პირველი პროპორციულად პირველი პროპორციულად თქვი ამას რომ ნაკადები B A ყოველ იქნება გახსნილი ხო დაუშვათ 20% იქნება B გახსნილი დაუშვათ 80% იქნება A გახსნილი ან პირიქით A პორტი იქნება 80% გახსნილი B პორტი იქნება 20% გახსნილი მანამდე სანამ არ მიაღწევს ტემპერატურის ნიშნულს იმ ნიშნულზე სადაც რა ნიშნულს ნიშნულს გვაქვს მითითებული თემოსტატიკული თავაკი. ამ შემთხვევაში უკვე იკითება თავ რეპორტი, იქნება ბოეპასი ამ პირიქით. თავ რეპორტი არის ღია იმ მომენტამდე სადაც მოიხსნება ტემპერატურის ნიშნული და არის დაიკეთება პორტია, სადაც რო გაიხსნას პორტი B. მაგრამ რაც არის იმ თავარი ძირითადად მომძრავებელი ძალა არ გავიცნობა, რომ პირდაპირი შემოსველი პორტი ყოველთვის უნდა იყოს იყოს არა ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული სისტემისკენ, სისტემისკენ სისტემიდან მომავალ ნაკადებისკენ, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება და ის ყოველთვის ღიაა. შემრევის შემთხვევაში, ეს არის განაწილებული, უფასურად განაწილების შემთხვევაში, შემრევის შემთხვევაში. ეს სიტუაციაში კიდევ უფრო დაეჯერ დააკვირდით, სანაპოსტის ბონომდე გამოიცნოთ კონკარგი, თუ არა პოსტის დამთავრებამდე წაიშლება ის ნიშნული, სადაც არის უშუალოდ სპეციალურად დატანებული შეცდომა. უხეშ შეცდომა არის, მეთოდი სამის გამოყენება გამორიცხული სისტემა არ იმუშავებს. ეხლა მოდით ან გამიხილოთ სათ, რომელი თერმოსტატიკული სასუიანის შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. პირველი შემთხვევა ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება სხვათაშორის ხარსაზღვაზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, რაც არის აუცილებელი მოთხოვნილება, ხო? ეს თვით მწარმოებელსაც არის დატანებული გამოსობაში, მის ფუნქციონალს არის უშუალოდ დამოკიდებული ხარსაზღვაზე მომუშავე ქვაბის ხანძრული მუშაობის შემთხვევაში, ვითომაც ეს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, როცა როცა არის ეგეწოდებული თუჟის თმოსველით წარმოებული ქვაბები, ძირითადად მის რაღაც 50-60% შემთხვევაში ზუსტად თუჟის თმოსველებით არის წარმოებული ხარცაზოზე მომუშავე ქვაბები. იმდენად სახიფათო არის ტემპერატურის სხვაობა, между подача, ну, э, мимртулеба, хо, подача до обратка шорис, вот загвихнеба 20-25 градусов. Схлауба, это есть уже критикули звары, критикули звары в შემთხვევაში, хтеба уже негацудебули температурный шоки, да температурный шоки в შემთხვევაში, убралут э, скдеба, негацудебули тмоцлули, да თქვენ ეს арсебули, ну, карцазозе момушаро кваби, იქნება убралут нагавши гадасагдеби. Амитом ауцилебели мотхонелеба არის, карцазозе момушаро кваби в შემთხვევაში, ауцилебели мотхонелеба არის და პირხარისხოვანი мотхонелеба არის ის, რომ დავიცოთ ეგ ეგრეთ წოდებული ცივი აბრატკა. ცივი აბრატკის დასვის ნიშნული რას ნიშნავს ეს? ზუსტად ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული გამანაწილებელი სამსხვიანი კლაპანი და აუცილებელი ადგილმდებარეობა ეს არის აუცილებელი, ამას დააკვირდით ძალიან ყურადღებით და ეს დაემახსოვროთ, ეს უნდა ჩაიბეჭდოთ ტვინებში, ეს ეხებათ პროფესიონალებს, ხო? პროფესიონალებს მეგონია რა ვიცი, ჭალებში ხوارებდნენ, მაგრამ პროფესიონალებს ეს არ ზონა ეხებოდეთ, პროფესიონალებს ეს უნდა იყოს აქციონმა და გამოყენებაში ხა დამკვეთები ეს მხედავ მე მე მე პრინციპში სასაუბრო იქნება რომ თემოსტატიკურ რაღაც მიმართულებაში დაგვეთები ჩავთ ეს უნდა იყოს პირდაპირ მიმართულება პროფესიონალების ხრი პროფესიონალების ხრიდან არსებული ხუშე უხე შესაძლებლობის ნაშემო ყოველის მავნებელია ამიტომ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ სისტემა და სისტემა უნდა წარმართოთ ყოველთვის ისე რომ ქონდეს მოთხოვნილება და მოთხოვნილებაზე უნდა იყოს ყოველის დამოკიდებული არსებითად უკვე აწყობილება ჩვენს მიერ განხორციელებული სისტემის საბოლოო ჟამი რას ეფექტ ეფექტური ხო არაეფექტური სისტემები არ არსებობს არაეფექტური სისტემა უბრალოდ არ მუშაობს და ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენს მიერ აწყობილი სისტემები ეფექტური. აი ეს სათან შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკური გამანაწილებელი სასუნიანი კლაპანი პადაჩაზე, რატომ ჩაირთო სისტემა აღვიქოთ ხო? ახლა სიტუაცია საწყის ეტაპიდან ჩავთეთ დაიქუქა კვაბი, ამას კი ტერმინოლოგია უკასავთ უნდა გამოიყენოთ დაიქუქა კვაბი ხო? ჩავყარეთ შეშავ ქვანახშირი, არა მნიშვნელობა კარტაზოზე მომუშავე კვაბი გვაქვს. დაიწყო მუშაობა კვაბა, ტემპერატურის აწევის ხო? ტემპერატურის მომზადება, გრადაცია, ტემპერატურის გრადაცია ქვია. დაბალი ნიშნულიდან აწევა იმ მუშა რეჟიმზე სამამ გავა. აი 20 გრადუსიდან საწყის ეტაპიდან გვეწება გაჩერებული არის გვამი, გაჩერებული არის სისტემა, წვა არ ხორციელდება, დაიწყო წვა, შეშა შევყარეთ, ხო, ფიზიკა არ იცნობა, კილოკალორიების გამოყოფა დაიწყო, დავიდა დაიწყო ტემპერატურის э, მატება, ტემპერატურის მატება ზუსტად აი საკვები კონტურში, იმიტომ აქ მე განსაზღვრე э, საკვები კონტური э, პირველი ნიშნული და მეორე ნიშნული, ეს მეორე ნიშნული არის უკვე სისტემის, ხო, სისტემური, ხო, სისტემური კონტური და პირველი არის საკვები კონტური. საკვები კონტურში იმ მომენტამდე უნდა მეტეალოს ნაკადებმა სანამ არსებული თერმოსტატიკული თავაკიდან ხო კიდევ ეჯდება ჯერ არ გავიწყდებოთ ხო თერმოსტატიკულ თავაკზე მითითებული ტემპერატურის ხო ჩანს ხო თერმოს ხო მითითება გვექნება 50-60 გრადუსის სხვადასხვა პრინციპში ეხლა ეს მე მიჭრავს კიდევ ეჯდება გამოიყენებდეთ თერმოსტატიკული თავაკი რომელიც გამოიყენება უშუალოდ იატაკის გათობის კონტურებში რადგან გვაქვს გრადუსია ტემპერატურის მომზადება ტემპერატურის უფასურად 20-დან 50-მდე 50 გრადუსი არის მაქსიმალური ზღვარი იატაკის გათობის კონტურებში კიდევ ეჯდება გამოიყენებდეთ დაუბრუნდით თემატიკას ხო ის რაც იქნება სისტემურად გამოყენებული არსებითად ერთ და იგივე იქნება მოდელი მოდელის და მიმართულებას და ვიზუალის მხოლოდ ტემპერატურის გადაცემა უკვე არის იქ დაწყებული 30 გრადუსზე რადგან გათბობის სისტემაში უკვე 20 გრადუსზე აღარ ჩედება ხო მithumedes ყასაზვალზე ყველი მომუშავე სისტემის შემთხვევაში და უკვე იქნება ტემპერატურის ზღვარი 75 და 80 გრადუსამდე კიდე თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ნიშნულზე დავუშვათ ახლა 50 გრადუსის შემთხვევაში გვექნება ნიშნული დატანებული ჩანს ხო 60 გრადუსზე ეს იქნება დამონტაჟებული ნახეთ აი ზუსტად აი აქვს ხო ნახეთ რა გამიხიროთ აი სიტუაცია ეს დატანებული არის ეგ ეძებული ბეტერმოსადიკო სამსვლია გამანაწილებელი ზარგავიწყება ხო გამანაწილებელი რომელიც არის დამონტაჟებული პატაჟაზე აი ზუსტად ესე ხო წარმოვიდგინოთ და ტრუბ გაიგეცოდებული ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში აბრატკიდან რატო ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს ტემპერატურის ნიშნულის მოხსნა მიწოდებული აბრატკიდან. იმიტომ რომ სალამ ჯანსაღა ტემპერატურის მიწოდება უფასოდ მიწოდება უკვე გახოცება 60 გრადუსით მიწოდება როცა დაიწყებს სისტემურად, ეგეწოდებული აბრატკაში, ანუ პადაჩა აბრატკას შორის ზვარი, იმიტომ რომ ყარსაზოზე მომშავე ქვაბის შემთხვევაში ჩვენი კუკი გვაქვს წყლის მოცულობა, რაოდენობა კედელზე საცნობი ქვის კვორტან შედარებით აქ უკვე მოცულობით მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ დაუშვათ 10 კილოვატიანის კონკრეტული მოდულების შემთხვევაში ახალ დავასახელებ მაგრამ დაუშვათ მაგალითად რომ განვიხილოთ 10 კილოვატიანის ხარტაზოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში სადაც უკვე ტევადოა მოცულობა თვითონ უკვე ქვაბში ყავს სადაც 60 70 50 ლიტრიდან აწყებული მიწაში არის მოდელები სადაც გვაქვს 100 120 120 ლიტრაც უკვე წყლის ტევადოა მოცულობა თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა 120 დაიწყო მუშაობა სისტემურად ქვაბმა ავიდა ტემპერატურა იზრდება ხო ტემპერატურა ხავს გადაცემა ტემპერატურის მომზადება გრადიენტის რეაქტიულად ახორციელდება რადგან მის ნაკადების გადაადგილება საიძულებს საციკულაციო ნასოსი საციკულაციო ნასოსის შემთხვევაში ქოსმოსში ხო ერთადერთი თუ არა სისტემა გრავიტაციული ხო გრავიტაციული სისტემა არ გვაეწყება ეს არის თვითდინებადი სისტემა სადაც მე ხორცელდება ტემპერატურის სხვაობა შემთხვევაში между падачаю да обратка ну падачи за мапате чем услуши падачи за обратка шу шуа сваоба температуры сваобаши айзулец накадები за ადგილებას ეს არის გრავიტაციული სისტემაში არ გვეცხება არსებულ სისტემაში ყოველს რაც სადაც არის უკვე საცირკულაციო ნაცვლს ეს არის იზოლებითი გადაადგილება ნაკადების საცირკულაციო ნაცვლის გარშე ანუ არაფერი არ ხორცელდება მოი დაიწყო ტემპერატურის მომზადება ტემპერატურის მომზადება 20 გრადუსიდან უკვე ნიშნულზე აიწყებს ხო პირდაპირ პროპორციულად ძალიან ინერციული არის სხვადასხვა წარსაზავზე მომშავე ხობი იმიტომ რომ წვა ხდება 1 კილო შეშის დაწვის შემთხვევაში თქვენ წარმოიდგინეთ მეგობრებო გამოიყოფა 1 კილო ხო ერთ საათში არის ასეთი ფორმულა და სტანდარტი მიმართულება 1 კილო შეშა ეს არის 4 კილოვატი საათში ანუ 4 კილოვატი 1 კილო შეშის 1 კილოგრამი შეშის დაწვის შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ 4 კილო 4 კილოვატს უკვე ენერგიას, ხო, ციფრული ენერგიას. ამის განაწილება პრინციპში არის ზუსტად იმ საცირკულაციო ნაცვლის შემთხვევაში, საცირკულაციო უბრალოდ საცირკულაციო ნაცვლის გარშემო იქა ხორციელება. უბრალოდ ქვაბი გადადუღდება და იმიტომ. საცირკულაციო ნასოსი იწყებს ნიშნული ეზოში პრინციპში ადის ტემპერატურის ნიშნული ნასოსი იწყებს გადაადგილებას და ეს თერმოსტატიკული ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი თერმოსტატიკული გამანაწილებელი სამსვლელი კლაპანი ახორციელებს პრინციპს ნახე იმ პრინციპიალურად რა იცვლება იცვლება ის რომ ნაკადი აი მთავარი მამოძრავებელი პორტი არის აი ეს მარცხენა მხრიდან დატანებული შედავთ ხო კი ჩანს, აი მარც მარცხენა მხრიდან არის შემოვალ ეს არის მთავარი მამონძრაბელი პორტი, ტრიალებს ტემპერატურის ნიშნული იმ მომენტამდე სალამ აი ეწოდებული ტემპერატურის ნიშნულს, თერმოსტატიკული თავაკი არ აღიქვას, როცა მიიქნება ჯანსაღი 60 გრადუსი, ეწოდებული აბრატკაზე. მივიღეთ ნიშნული ეწოდებული აბრატკაზე 60 გრადუსი, თერმოსტატიკული თავაკი უკვე აძლევს იმპულს, ხო, რუსულად იღებს იმპულს და აწובה შტოლს. იაწება შტოქს, იხსნება თანმიდრულად, ხო? ნელ-ნელა იხსნება პრინციპში უკვე მეორე დამატებითი პორტი, ხო? გამავალი დიცრეზე იწყებს უკვე მოძრაობა წყლის გადაადგილება ხორციელდება, რა თქმა უნდა, უკვე სისტემა შესაბამისად უკვე კარგავს, დანაკარგებია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიხენია ხო სიმძლავრული უფასოდ რადიატორები, რომელიც გაცემს ტემპერატურას, ტემპერატურის ტემპერატურის გაცემის შემთხვევაში სისტემა ხდება ინერციული. გაიგო, თქვენ დაატირა წრეზე და იქეთა აიღო და იქეთა სამ ჯასაღად არ მიიღეს ეგრეთ წოდებული ობრატკაზე 60 გრადუსი 60 გრადუსი უკვე ჯასაღად მიიღების შემთხვევაში იხსნება უკვე თლიანად გარე ხო გარე პერიმეტრზე უკვე თავალი მომძრავებელი პორტი იხსნება უკვე პოეპაზე უკვე გადაადგილება ნაკადების ახახორცლება და იწყებს უკვე სისტემა მუშაობას ამ შემთხვევაში სადაც არის 15 20 წუთი ზვარი ხო და 15 20 წუთი შემთხვევაში ეს მავნე სისტემისთვის ინდივიდუალური მავნე არა იმიტომ რომ საკონდენსაციო რეჟიმზე მომუშავე სისტემას მაინც უნდა გავიქცევით იმიტომ რომ ფიზიკა არ იცნობა, წყალი გაჩერებული არის ცივი წყლის გაცხელების შემთხვევაში კონდენსატი წარმოიქმნება, ასე რომ გავიქცევით, მაგრამ ამ ეგეწოდებული ცივი აპარატის დაცვის გარეშე სისტემა ფლენად იმუშავებს 2 საათი, 2 საათ ნახევარი, 3 საათზე გააჩნია რამოცულობის იქნება სისტემა საკონდენსაციო რეჟიმზე, რაც არის ყოველ ძმავნი, მით უმეტეს რაც კიდევ უნდა გამეორდა ჩუგუნის კონსოლის შემთხვევაში და ყოველთვის გამოიწვევს ტემპერატურულ შოკს და ამასობაში ზარალს ხო არ დაუტიარდება ხოლმე იგივე პრინციპს უკვე ეს ასახე რა მაგნიტისმები ახასიათებს ამიტომ არის აუცილებელი მოთხოვნილება თერმოსტატიკული გამანაწილებელი კრაპანის ადგილმდებარეობა არის ცივი ყარსაცოზე მომუშავე ქვაბის წერეწოდებული ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში პადაჩაზე ნაკადების განაწილება ხდება პროპორციულად და მეტი არაფერი იგივე ვარიანტი და მეორე შემთხვევა ეს არის უკვე შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანის შემთხვევაში იგივე პრინციპიალური მიმართულება რადგანაც პრინციპში არაფერი არ იცვლება ხოლოს ადგილმდებარეობა იცვლება რადგან რადგანაც თერმოსტატიკული უკვე შემრევი თერმოსტატიკული სამსუნი კლაპანის შემთხვევაში პირდაპირ ხო პორტი რომელიც არის ცენტრალური პორტი ესეც კიდე არ გვავიცხრება ხო მიმართული არის ქუაბისკენ ზონალურად საციркуляციო ასოსისკენ რადგანაც რომ წარმოვიდგინოთ ხო სისტემურად დაიწყო მუშაობა სისტემამ ატიარებს პატარა წრეზე პატარა წრეზე ატიარებს მანამდე სამ გვაქვს ეს ცენტრალური პორტი გახსნილი ტემპერატურის გადაცვლას არ არ აღიქواس ეგეთ წოდებული თერმოსტატიკული თავაკი ეგეთ წოდებული ამ რადგანაც აიხსნება ნენ პროპორციულად ხო უცებს ხლოპკომ ანუ ამას ტერმინოლოგია ხო უცებ დაკეტო და გავს არ ხდება იმიტომ რომ თერმოსტატიკა ამას არ ახორციელებს იმიტომ ეს ფიქსირებადი არის ფიქსირებადი ეს არის ინერციული ხო ინერციული ქვია ამას რომ პასიპიან ანუ ნენ და კეტოს ნენ და აღებს ნენ და კეტოს ნენ და აღებს პირდაპირ პროპორციულად არის შეფარდებაში გათვლის სისტემაში მოთხოვნილებისა შესაბამისად ამიტომაც არის შესანიშნავი აი მასებული თერმოსტატიკული კლაპანის გამოყენება თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში ხო, დავიმოსულოთ, ხო? ცივი ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში, ყარსაცოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში, ეგეწოდებული გამანაწილებელი თერმოსადიკური სამსუნერე გამანე მონტაჟდება აუცილებლად პადაჩაზე, სხვანაირად სისტემა ვერ იარსებებს, იქნება მავნე, ხო, იქნება ბრჭყალებში სისტემა მუშაობდა, სისტემა მუშაობს, არის სანაირად იმუშავოს, მაგრამ ეს გამოიცხულა, იმიტომ რომ იქნება ჩაკეტილ პორტზე მომუშავე ნასოსი, ეს სისტემა ასე არსებითად არ იმუშავებს, მანამდე სანამ ან ერთი ან მეორე პორტი არ დაიკეტება. აი მომენტამდე მუშაობს ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ეროწოდებული გამანაწილებელი, ეს გამანაწილებელი უკვე თქვით ხო, არის მისი ადგილმდებარეობა არის პადაჩაზე და შემრევე თემოსადიკული კაპანის ადგილმდებარეობა ცივი, აბრად ქვა გავიწყებო ხო, ხარსაძოზე მომუშავე ქვაბის ცივი აბრადკის დასვის შემთხვევაში არის ადგილმდებარეობა უკვე შემრევე თემოსადიკული სამსვენი კაპანის ადგილმდებარეობა არის აბრადკაზე. სხვანაირად ამას ვალებადობას ვერ მივიღებთ. ეს ორი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი თერმოსტატიკული სამსხვრიანი კამერის გამოყენება, ძირითადად პრინციპში უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს ორი პრინციპი ხო საჩეგვიზეო გამოიყენოთ რაც უკვე აისახა ხარცაძოზე მომშავე ქვაბის შემთხვევაში ძირითადად უკვე ძალიან შედა დახორციელდება, უფრო შენი მიმართულება არის თანამედროვე ჰიდროლოგიურ სისტემაში ტემპერატურა გრადიენტის მომზადება. ტემპერატურის ტემპერატურის მომზადება ეს ნიშნავს ხო, რაც ეგრეთ წოდებული დელტა, აი ნიშნული გვაქვს ჩვენ დატანებული ტემპერატურის მომზადება, რაც შეიძლება ასწებითად კონკრეტულ სისტემას. კონკრეტულ კომპიუტერული სისტემები ყოველ სიცხობა უკვე სულ თავიდან უნდა იყოს განსაზღვრული ეს და მithunedas პროფესიონალის მხრიდან უნდა იყოს გათვლილი ეს ეგეწოდებული დელტა დელტა ამას ქვია ტემპერატურის მომზადება პადაჭა აბრატკა რა გვექნება უკვე განსაზღვრული წინასა რა იქნება რადიატორების შერჩევა უკვე სიზმრის და შესაბამისად რა რამე წარმოდობის ნასოსი უნდა იყოს რა წარმოდობის უნდა იყოს თერმოსტატიკული კლაპანი რა წარმოდობის უნდა იყოს ქვაბი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ეს არის ასე ვთქვათ აზები ხო აზები დანიშნება ყველაფერი ეს აზების გარშე სისტემის წარმართვა მithunedas თანამედროვე სისტემის წარმართვა მიმართულებით რო იყო ჯანსაღად მომშოვე ეს გამორიცხულია ეხლა ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში უკვე სუსხოვანარათაა უკვე ჰიდროლოგიური დაწყობილი სისტემა სუსხოვან მიმართულება გვაქვს რადგანაც ჩვენ უკვე ჭირდება რას ქვია ტემპერატურის მომზადება ხო როცა ამით უმეტეს აქ არ მაგ დატანებული ეს სიტუაციები სადაც უკვე ფიქსირებადი ტემპერატურა დაუშვათ აი ცხელის მომზადების შემთხვევაში ბოილერის შემთხვევაში ჭირდება ფიქსირებადი ტემპერატურის მომზადება რადგანაც ჩვენ 60 გრადუსზე ქვემოთ ნიშნული ტემპერატურის ნეგატიური გრადიენტით ხოს ცხელ წყალს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ 60 გრადუსით ჩვენ ბოილერში მოვაზადებთ წყალს, სადაც ნიშნულით 45-დან 50 გრადუსამდე. ეს ერთი არის მიმართულება და მეორე მიმართულება რომ ყოველთვის ოილოში ხო ტექნიკური წყალი სანიტარული ნორმების შესაბამისად უნდა იყოს კვირაში მაინც ეჯრეს ეს აუცილებელი ნორმა არის თუ არა და კვირაში სამი საერთო პრინციპში გერმანული ეგზოტებული დინ სტანდარტით არის მოთხოვნილება სამჯერადე მისი განეიტრალება რაც ქვია ესო 63 უნდა გავაცხრო წყალი რომ არ განხორციელდეს განვითარდეს უფრო სწორად ეგზოტებული ლეგიონერი ლეგიონერი არის სვის ანუ ეგზოტებული სლიპინ ეგზოტებული ბაქტერიები რომელიც არის ყოველგვარ მიტომეთს ბოილერის შემთხვევაში და სანიტარული წყლის მოხმარების შემთხვევაში ძალიან მაგრია არის. ამ შემთხვევაში ზუსტად ჭირდება ეს ფიქსირებადი დაუშვათ 60 გრადუსი, მაგრამ ჩვენ ყოველ სისტემურად, დაუშვათ რადიატორების შემთხვევაში და ფართო შემთხვევაში არ ჭირდება ფიქსირებადი 60 გრადუსი. აი ამ შემთხვევაში ზუსტად უკვე იღებს მონაცემებას და ამის შეგვიძლია ჩვენ მოვაზადოთ აი მას ზუსტად ტემპერატურის მომზადება სისტემის შესაბამისად, რომ შეგვიძლია ჩვენ მიხმაროთ ორივე მიმართულება თერმოსტატიკული გამანაწილებელი, თერმოსტატიკული შემოვლების სასმელი კლაპანები. მაგრამ ანალიზად უკვე დიდი არსებითად მნიშვნელობა ძალიან დიდი განსხვავება აქვს დაუშვათ აი ხმარებაში ხო აქ არაფერი ახორციელდება, ხოლო ადგილმდებარეობა იწრება. გამარაცილებელი პადაჩაზე შემრები აბრატკავზე Э, ტემპერატურის მოძადების შემთხვევაში უკვე ქვაბის და э, სამსვნიანი э, კლაპნის და უშოთა პირველი სიტუაცია უკვე ეს არის შემრევი, შემრევი კლაპნის შემთხვევაში, რომელიც აუცილებლად უნდა დამონტაჟდეს პანდაშაზე, ეს არის არსებითად მნიშვნელობა აქვს ამას იმიტომ, რომ უკვე აქ მთავარი პორტი, მამოძრავებელი პორტი ეს არის უკვე მარჯვენა მხარე, მარჯვენა მხარეს უკვე მიმავალი ეს არის მიმართებული ნასოსისკენ, ნასოსი არის სისტემური, სისტემა ნასოსის გარაჟში, ნაკადების გადაადგილების გარაჟში არ მუშაობს, არ გადაადგილება არ მოხდება ნაკადების ტემპერატურის მოსა არ მოხდება ტემპერატურის სისტემა საერთოდ პრინციპში არ იმუშავებს ხო ეს ფიზიკა ფიზიკა არ შეიცვლება ამიტომ ნასოსისკენ მიმავალი პორტი რომელიც არასოდეს არ იკეთება ყოველთვის უნდა იყოს ნასოსისკენ მიმავალი მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ის პორტი რომელიც შეიძლება იყოს დაკეტილი ხო აი ეწოდებული შემავალი პორტი ამ შემთხვევაში კი არის მიმართულება მიმართულება სამ არის გასცენი ცენტრალური პორტი იმ შემთხვევაში სანამ უკვე ტემპერატურის დაიწყება ტემპერატურის გრადიენტის მომზადება, ხო? ტემპერატურის ნაპირის მომზადების შემთხვევაში უკვე ნიშნული ეწოდებული ტრუბკინა როცა იღებს და იწყებს თერმოსტატიკური თავაკი უკვე ფუნქციონალს, აწობა შტოქსა იკეთება, უკვე იკეთება, ხო? იმიტომ რომ თერმიდრულად არის, ხო? არ გავიწყება, ხო? პროპორციულად არის ყოველთვის, იმიტომ რომ იკეთება ეს პორტი, იღება ეს პორტი. არის ზღვარი, სადაც მისში არის შუალედური, სადაც არის ორივე პორტი გასწრები, მაგრამ ფიქსირებადი არის, იმიტომ რომ ჯანსაღი ტემპერატურის, სუფთა ტემპერატურის გრადიენტი რაც არის დატანებული თერმოსტატიკურ თავაკზე, ავა იმ ნიშნულამდე ის დაიკეთება. ამას უკვე და ფიქსირებადი, ანუ თქვენად დაიკეტება, იქნება ერთი პორტი გახსნილი, მეორე დაკეტება. ამას ვერ გავიხსენებ და ეს არის ზუსტად ის თერმოსტატიკული მიმართულება. ამიტომ, როცა ნასოსმა და მითუმეტეს ქვაბიდან მომავალი ნაკადები ხა გადაადგილება თუ არა განხორციელდება, უკვე გადადუღება განხორციელდება, მითუმეტეს დაუშვათ ხარცაზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში ესეთი ვარიანტი, მეორეს თუ გვაქვს სისტემურად ეს არის ის შემთხვევა, რომ ანუ ნაკადებამდე თერმოსტატიკულ კლაპანამდე ნაკადების ეგეწოდებული უკვე კონტურების გაყოფა არ ხორციელდება, ანუ თერმოს ეს ნიშნავს იმას, რომ თერმოსტატიკულ განაწილებამდე ტემპერატურის მომზადებამდე არაფერი არ ხორციელდება. ანუ პირველი პირველი საწყისი, ასე ვთქვათ, პრინციპში ბაზისი არის თერმოსტატიკული კლაპანი. თერმოსტატიკულ კლაპანამდე, როცა გვაქვს ჩვენ გადაადგილება უკვე მოძრავი სისტემის, მე თვითონ ეს არის, ხო, პირველი საწყისი ეტაპიდან უკვე მოძრავი არის ნალგადების გადაადგილება, როცა აი ეს პორტი, ხო, ეწოდებული კი შემოვალი პორტი იკეტება, რადგან უკვე ტემპერატურა არის ფიქსირებადი და დაფიქსირდა ის ტემპერატურის ნიშნული, იკეტება ეს პორტი და დაკეტილ პორტზე უკვე ნასოსი, ხო, საცირკულაციო ნასოსი საკვები ზონის აღარ იმუშავებს, იმიტომ რომ დაკეტილ პორტზე ნასოსი ხო ნალგადების გადაადგილება არ გახორციელდება. ამ შემთხვევაში არის შუალედურები ეწოდებული ბოეპაზი ხო აუცილებელია არა ეს ახლა დატანებული მაგ უბრალოდ მის ვიზუალურ შემთხვევაში არ არ გეგონოთ თქოს ეს არის ლიდარიკული განაწილება იმიტომ რომ ლიდარიკული განაწილება პრინციპში არაფერს ახორციელდება იმიტომ რომ დგანაც კვალ დაუშვათ მის შეახსებულ სისტემის მაგალითი შემთხვევაში ერთი ორი ნასოსი ხო ერთი არის საკვაბიზონის ნასოსი მეორე არის სისტემური ეს არის რაღაცა აბსურდული რომ ამ შემთხვევაში ორი ნასოსი შემთხვევაში სისტემურად გამოიყენოთ ლიდარიკული განაწილება ხო რომ სასუზახიან აუშვათ საქართველოს დაქვემდებარე ეს გიდრო მოდული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩემი უბრალოდ გეხული ტერმინოლოგიით თუკინათ რომ შეგასწოთ, ეს არის უბრალოდ ტრუბა, <laughs> ტრუბა ხო? სადაც უბრალოდ ხდება გადაადგილება ნაკადების, მეტი არაფერი. სადაც არის უბრალოდ ნულოვანი ზღვარი. ეს დაიმახსოვროთ პრინციპში, რომ ეს სადაც თემოსაზგური კლაპანის და საქვა ქვაბის შუალედური ზუსტად ესე გაწოდებული პოიპაში ხდება ბოლოს ნულოვანი შეფარდება ნულოვანი შეფარდება თქვია იმას რომ დატვირთის შემთხვევაში როცა ნაკადები იცნობა და ნაკადები შეიცნობა მითუმეტეს ნაპოლი შეიცნობა სისტემურად რადგანაც შემავალი პორტი იკეტება ნასოსი უბრალოდ გადაადგილება და აქვს იმის საშუალება რომ დაკეთილ პორტზე არ ემუშავოს ხოლო და ხოლო ამ შემთხვევის გამოიყენება აგეწოდებული ბოიპასი ხო შეგვიძლია გამოიყენოთ ბოლოს ტრუბის რაღაცა ნაჭერი რომელსაც ჩავაკერებთ თემოსადიკული კლაპანამ ამამდე და რომელიც მოხსვის იმის საშუალებას, რომ დაადგილდეს უკვე ნაკადები, რომ ნასოსმა ჩაკეტი პორძი არ იმუშაოს. მაგრამ ეს თერმოსტატიკული შემრევი უკვე თერმოსტატიკული შემრევი სამსხვილო კამპანი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გამომავალი ქვაბიდან ტემპერატურის მნიშვნელოვანი სხვაობა ხო 15-20 გრადუსი არ გავიწყდება პადაშლა ბრატკას შორის, იხსნება ჯერ არის მთავარი პორტი გახსნელი მაგრამ მანამდე სანამ შეიძლება არ ხორციელდება აქედან უკვე ნიშნულს ეგრეთ წოდებული მესამე პორტიდან დამატებითი შემსვლელი პორტიდან ამიტომაც ქვია მას შემრევი თერმოსტატიკული კაპანი იღებს აბრატკიდან ას იმზღვარს რომ შეელზავოს პადაჩიდან გამომავალს და ის ზუსტად მიქსირებულ ფიქსირებულ ტემპერატურას უკვე უშვებს სისტემაში აი ეს არის ამის საინტერესო გამოყენება ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში იმიტომ რომ ფიქსირებადი ტემპერატურა უჭირდება ნამუშევარ რადიატორების შემთხვევაში შეჩეული გვაქვს სენსორი და შესაბამისად მითუმეტეს როცა გვაქვს უკვე იატაკის გათბობა როგორც იქაც უკვე მიქსირებული ნაუშთა არის შემთხვევები, სადაც პრინციპში ერთთან სულ შეგვიძლია ვამუშაოთ თვიანი სისტემა და არ ქონდეს განკუთვნილი იატაკი ზათობის კონტროლებზე ცალკე ნასოსი. მითუმე ძროს არ არის დაუშვათ 100-120 მეტრამდე დაუშვათ პრინციპში დაჟე კონტროლების გამოყენების შემთხვევაში, შეგვიძლია ერთთან სულს ვამუშაოთ თვიანი სისტემა თქვენ წარმოიდგინეთ და არ ჭირდებას საერთოდ ცალკე შემოგეგმებული კვადრი, რომელიც არის ხარჯიანი, ხო დამატებითი ხარჯი ყოველთვის არის მაგრამ მითუმე ეს განკუთვნილი შემთხვევაში ეს პირველი ვარიანტი ეს არის აა დავიმახსოვროთ ხო შემრევე აა თერმოსტატიკური სამსუნარი კლაპანი ტემპერატურის მოზრდების შემთხვევაში უკვე არის დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ პადაჩაზე. იგივე ვარიანტი ტემპერატურის მოზრდების შემთხვევაში, მაგრამ უკვე გამანაწილებელი ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკური სამსუნარი კლაპანი უკვე მონტაჟდება აბრატკაზე. რადგანაც ის ცენტრალური პორტი, ხო, არ გავიცხლება ცენტრალური პორტი ვარ დამოკიდებული ყოველთვის ცენტრალური პორტი. პირველი ვარიანტი, ცენტრალური პორტი, მეორე ვარიანტი, ხო, არ გავიცხლება ხო, შეストმას იქნება ნახოთ ბონომდე, ორი საიშლო მაისის შესომა სადაცაა დატანებული, არის აუცილებელი, არსებითად მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის არსებული ცენტრალური პორტი, შემოვალი პორტი. შემოვალ პორტზე არის დამოკიდებული კიდევ შეჯდაჯონა გაჩერო შემოვალ პორტზე არის დამოკიდებული ასეთი პრინციპი, პრინციპულად არის ეს და იმიტომ, იმიტომ რომ შემოტრიალება არსებული თერმოსტატიკული კლაპანის სისტემის შესაბამისად იქნება რაღაცა ქაოსი, ხო? იმიტომ, იმიტომ ეს ქაოსი და იმიტომ ეს არ იქნება ჩასაღად მომუშავე სისტემა. ამიტომაც არის დატანებული, წინა რამდენიმე შემთხვევაში დატანებული საერთოდ იქნება და ეგრეთ წოდებული ისრები. ამიტომ ცენტრალური შემოვალი პორტი ყოველთვის არის აუცილებელი, ამაზე არის დაყნობილი დამოკიდებული იზუსტად ის თემოსტატიკული მიმართულება, რასაც ქვია სტატიკა, სტატიკა საერთოდ პრინციპში არის დაყნობილი იზუსტად ავტომატიზაცია სისტემურად, ჩვენს garaში, ჩვენს garaში ჩარევის garaში აღგავიწყდება ეგრეთ წოდებული თემოსტატიკური გამანაწილებელი უკვე სამსვლელი კაპანი მონტაჟდება აბრატკაზზე. აბრატკის შემთხვევაში სისტემა იწყებს მუშაობას, შემოდის მთავარი პორტი არის გახსნილი, მთავარი პორტი როცა გახსნილი პრინციპში ჩვენში უკვე ტრიალებს ხომ ფლიანი ნაკადები გავედა ტემპერატურის ნიშნული ინზვარზე რაც გვაქვს მითითებული უკვე პადაჩაზე პადაჩაზე ჩვენ გვინდა ტემპერატურის მოხსნა კიდე გამეორდები ნიშნული ვაინტერესებს დავუშვათ 50 გრადუსი დელტა გვაქვს 45 50 გრადუსი 60 გრადუსი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ არა ქალას მნიშვნელობა მნიშვნელობა მხოლოდ იმას რაც გვექნება უკვე ფიქსირებადი ტემპერატურა ფიქსირებადი ტემპერატურა ყოველს არის მორგებული სისტემის და შესაბამისად გაიხსნა ერთი ცენტრალური პორტი და იქეთა უკვე მიმავალი ქვაბის კი მიმავალი პორტი აი ზუსტად ამ გრადიენტით უკვე ხდება პრინციპში ხორციელდება უკვე შეზავება, რადგანაც უკვე ნასუსი მუშაობს, ხო, აგვიდებით, ხო, ნასუსი მუშაობს ატიარებს ხდება ციркуляცია, დაიკეტა უკვე ქვაბის საქვაბისკენ მიმავალი პორტი, გაიხსნა ეგეწოდებული ბოეპასა ცენტრალური პორტი, ხდება უკვე გაზავება ეგეწოდებული ცხელი ნაკადის, რადგანაც უკვე საქვაბის ზონის ქვაბი საქვაბის ზონის უბრალოდ ნასუსი აგზერებს მუშაობას და ის ტემპერატურულ მომზადებას მაინც ახორციელებს და არ გამოიწყება ერთადერთი ნიშნული 10% ხო, ამ შემთხვევაში უკვე როგორც გიდროგამანაწილებელი შემთხვევაში იგივე არის და ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ საუკე საკომი ზონის ცალკენასოსი და სისტემურად გვაქვს შეჩეული ნასოსი ნაკადები და ნაპორი ხარჯი უბრალოდ ხარჯი და ნაპორი ისე უნდა იყოს შეჩეული რომ წარმოდობა საკომი ზონის ეგეზოდებული ხო აღნიშნული ქუერთი უნდა იყოს ქუორზე ანუ გათბობის სისტემის კონტურზე კონკურსს უნდა აღემატებოდეს 10%-ით რატომ იმიტომ რომ ზუსტად ამ ჩაკეტვის შემთხვევაში და უბრალოდ გაღებული სისტემის შემთხვევაში უნდა ხორციელდებოდეს გადაადგილება რომ არ განხორციელდეს იგივენაირად მეთუმეტე ზოგადგაგუკე მეცითებას ყარსაძოზე მომუშავე ყოველ შემთხვევაში რომ გადაადგილება განხორციელდეს იმ ხარჯის რასაც ამისად მოთხოვნილებაში სისტემის შესაბამისად და ეს 10% ზუსტად იმისთვის რომ დავიცვათ ზუსტად ის აბრატკა რო არ მიიღოს საკონდენსაციო რო არ მიიღოთ უბრალოდ საკონდენსაციო რეჟიმზე მომუშავე სისტემა უბრალო შემთხვევა არის ეს აქაც ეს ლოგიკა და ეს ფიზიკა არის ხება ხო დავიმახსოვროთ ესე იგი საერთო პრინციპში რეზუმირება საბოლოო რეზუმირება იქნება ასეთი მიმართულება თანამედროვე წყობაში გვაქვს ორი ამ ორ პრინციპზე არის დამოკიდებული ზუსტად თანამედროვე სისტემებში მომზადება დაცვის პრინციპები ტემპერატურის მომზადების პრინციპები ეს არის ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკური სამსვლიანი გამანაწილებელი კლაპანი ეს არის ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკური სამსვლიანი შემრევი კლაპანი სადაც მე პრინციპში ძალიან პრობლემა მომიყრა უხეშად დატანებული მქონდა არასწორად, სადაც ხორციელდება თავარი პორტი, ეს მთავარი პორტი ვერ იქნება რანაირად, არსებითად ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ფიქსირებადი ვერანაირად ვერ იქნება, რადგანაც შემოვალი პორტი უნდა იყოს, როგორც მე გამარტე, აუცილებელი არის და რას ვფიქრობ, ამას ად იქნება ეს ცენტრალური შემოვალი პორტი. როგორც ცენტრალური პორტი გვექნება ეს მხარე, სადაც უკვე ხდება პრინციპში გამოსვლა, ხო? შეზავება ამ შემთხვევაში ნაკადი A ე მიქსირება ხდება ან ზუსტად ამ ცენტრში და გამოდის უკვე ნაკადი AB შეზავება A შესულა D და შეზავებული უკვე AB ნაკადები გამოდის უკვე ცენტრალური პორტიდან ეს არის აუცილებელი ამ მიმართულების უხეშად დარღვევის შემთხვევაში სისტემა ყოველს არის წარმოვალ სისტემა არ ემუშავებს ეს არის ძალიან უხეში შეცდომა და მით უმეტეს პროფესიონალს არ მოგონეს ამის საშუალება და ამის უფლება როგორც უმეტეს ხმარებია რომ მე არ მოწოს ეს დაუშვა და შემოვატრიალო არაერთ შემთხვევაში მიმართულება არის ერთი, დანიშნულება არის ერთი, არის პრინციპიალურად დამოკიდებული და ახორციელებს შესანიშნავად იმ პრინციპებს, რაც დაყნებული კიდევ ჯერ უნდა გავიმეორო და საერთოდ ზუმირება იქნება ასეთი ცივი, აბრატკის, ქვაბის ამ კარტოზოს მომშავე ქონის ეგრეთ წოდებული ცირკაპრატის დაცვის შემთხვევაში გამანაწილებელი დემოსტატიკური სასვლელი პრაპანე დამონტაჟების ადგილი არის მონტაჟის ადგილი უფასოდ არის პანაჩაზე შემრევი დემოსტატიკური სასვლელი კამპანიის შემთხვევაში არის ეგრეთ წოდებული აბრატკაზე ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანის შემთხვევაში, მის სამონტაჟო და დასამონტაჟებელი ადგილი გვაქვს პადაჩაზე და პირიქით ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი სასმელი კლაპანის შემთხვევაში, მის სამონტაჟო და დამონტაჟების ადგილი გვაქვს აბრატკაზე. ეს რეზუმირება არის ასეთი კონკრეტული, ეს არის აქციონები, აქციონები როგორც ყოველთვის არის უცვლელი, ეს უნდა დაიმახსოვროთ. და ამაზე არის დამოკიდებული თანამედროვე კიდევ ჟედაჟონა გამეორდა ჰიდროლიკური ჰიდროლიკური სისტემები სწორედ არ ხორციელდება კეთილი და პატიოსანი ასეთი იყო ასეთი პოსტის არსი, შინაარსი, მე მგონი ეს მიმართულებას გაგემართათ, აი თვალისწინეთ მიასეთ ყურადღება, შეგიძლიათ დაგებადებათ პოსტში, შეგიძლიათ პრინციპში კომენტარებში მომწეროთ. მომავალ შეხვედრამდე